हेलो गाइस तो आइए मैंने मीशो के थ्रू एक ऑर्डर मंगाया था अपना पैकिंग तो देखने में ठीक ठाक लग रही है ये मैंने मंगाया था एयरपोर्ट आई बारह का जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन सौ पैंसठ रुपये का है ये मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन से ऑर्डर किया था उसका नाम संदीप है ये आप देख सकते हैं पैकिंग पैकिंग ठीक ठाक है लग रही है देखने में पर आई थिंक ये बॉक्स ओपन किया हुआ है पहले किसी ने सो तो चलो देखते हैं इसको ओपन करके कैसी है इसमें प्रोडक्ट कैसी साउंड क्वालिटी है और चेक करते हैं ठीक है तो करते हैं इसको ओपन देखिए इसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है बहुत ही इजीली ओपन हो गया बॉक्स देखते हैं इसके अंदर कैसे हैं ये देखिए आईपोर्ट्स बारह simple true wireless V five point zero इसे मैंने ब्लैक कलर का मंगाया वैसे तो उस पर देखिए टिक लग रहा है फिर ब्लू भी मिल सकता है येलो भी मिल जाएगा आपको पिंक भी मिल जाएगा ग्रीन भी मिल जाएगा वाइट भी मिल जाएगा ग्रे भी ये ऑर्डर मैंने मंगाया था मीशो मीशो रिसेलिंग ऐप से देखते हैं इसका कैसा निकलता है ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है इस साइड भी पेंटिंग को रखिए देखने में तो बढ़िया लग रहा है अब देखते हैं कैसा निकलेगा ये कैसे चलेगा वर्किंग देखते हैं तो देखिए मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया आईपोर्ट बारह को मैंने ब्लैक कलर में आज जैसे कि आपको बताया मैंने तो बॉक्स को कर देते हैं साइड में तो गाइस देखते हैं इसके अंदर क्या क्या निकला है आईपोर्ट का बॉक्स इसके अंदर फाइव बोर्ड रखे हैं शायद इसको साइड रख देते हैं अभी नेक्स्ट इसके अंदर क्या क्या ऐसे सीरीज है तो ये इसका कवर है और ये iPhone phone twenty three point five M M की जैक आईफोन में लगने वाली और इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है इन्होंने ये देखिए मैनुअल दे रखा है कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं ये तो चाइनीज़ में लिखा है आप इस फैसिलिटी कर सकते हैं ब्लूटूथ तो इसकी रेंज 15 से 25 मीटर तक की है फ्रीक्वेंसी इसकी 2.4 पॉइंट तक है इसके अंदर जो बैटरी यूज़ करी है पैंतीस पैंतीस एम ए एच की है चार्जिंग टाइम लगभग 70 मिनट के अंदर ये चार्ज हो जाता है 5 वोल्ट्स इसके अंदर इनबिल्ट पावर बैंक टाइप का कुछ है जिससे चार्जिंग होता ही है चलो देखते हैं बस वो इसके बारे में लिखा हुआ है मल्टी फंक्शन इसके ऊपर टच सेंसर भी इसके ऊपर है लगा हुआ multi function touch button mic charging port charging box और चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर है चलो रखते हैं इसको साइड में और अब चेक करते हैं अपने एयरपोर्ट बारह को इसको भी साइड कर देते हैं इसकी डाटा केबल आईफोन वाली इसको साइड रख देते हैं लोग इसको देखते हैं कैसे चलते हैं इसका jack iPhone 3.5 point five M ये इसका इंडिकेटर है ग्रीन कलर चार्जिंग होती है तो ब्लू कलर की चलती है ये और जब डिस्चार्ज होती है ब्लैक कलर की चलती है तो यहाँ से इसका ऑपरेशन करते हैं ये देखिए देख सकते हैं आईफोन आईपोर्ट बारह ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ब्लिंक कर रहा है ये इसका चार्जिंग जैक है नीचे से जिसमें इसमें रखने के बाद चार्जिंग होती है फिलहाल यही है हमारा प्रोडक्ट इसके अंदर ये है इसके अंदर रखने से चार्जिंग होती है नीचे जाके तो रखा है फ़ोन वाला लगभग एक घंटे के अंदर चार्जर उसका बैटरी बैकअप सिक्स आर का है मैंने स्पेसिफिकेशन में पढ़ा था उसको चला के देखेंगे